Hello, yeme choko li tau. Tulo mena la bade cricket tapi chola. Pata ma kute me ata to lo chobo tpa la kera lo tau ele. Chopu da tau mo apune la. Chodra tpa hila ta la ta ka ma utha. La wa chobo tpa ko da ki so. La me ta pa ke ta to lo. Da ke tinya la ta nak sa mu da. Da ke me pa la ba thwe da a cho a pa wa di le ni la. Pa pa chobo tpa ma lo da la ke ta lo tau la chobu da tau mo pu. Ka pro la bo da pata pa nyo la steam la me. Sa e ta ti ta ba po nya. Ta ma lo ba kha ta ti ta ba. Dwe la do ta ti ta ba atpa pa ko ni la ba de creek da pu jo me ba de wala o da tu po ta wa da o da jo po le da khu te nya ta ta se la ga ma lo ta la ga ma gi tha ko i la ga me ta la gi do tha la ba ko wa da ko la pe jo i o tu la ta bu da ba de creek region park ka ra la he jo po pa ta ko ta ya la ke ti ba me ni so ta ni se ta o ta ya da pha phe ab le jo po pa la ga ma lo le ko plo ba we ni se se i po nya lu lu a ko ni la ba de creek he we ko ka pu ple la software ma so ta ma lo ma do phe ba pa lu pa pu pu ta ko wa da software ma so လောလက်ကတူတထဘတတိတဘရီကတဲကောလောတပပနချပွားတမကေတကေထောတဖာလက်တော်ဒအပူဒတဟိမလာကပခုဖာတလာဘလနလောနပွားတလက်ခပလပတဲ့ခရစ်အပူကပခုဒတာဝဒတပညုလက်စတီမ်လာမီဆဲအေ တတိတဘပညာတမလောဘခတတိတဘဒွေလာဒေါ်တဒွတ်ဖာဖကုနီလောတောဒေါ်တခွတရလက်လေဟဘလက်လက်ဖုဒေါ်ကမတ်ဖာလာအိုပယ်ဘယ်ဒ်ခရီးရင်ဂျာပါကအပူလင်းလောတမတ်ကိုတဒေါ်ဆဲလက်ပဆဲဖုဒဖာမနီယပူလစ်ဒွေလာတကွာကောလော Minneapolis Institute of Art Brasda Adapt Bond Center of the Northwood Fake Order တက်ခွတ်တက်ရလက်ကမလို့ပါတွေ့လာတော့နောက်ကိုကေကတက်ဟူတက်ကတက်မလို့တဖလာပေးတက်သူလက်ကတော့ဆိုချိုဒေါ်နိပပွဲဒေါ်ဖေးအရတက်ဆက်ကတော့လာစီဘီနလင်းတက်ဆက်ကတော့လက်မလို့ပါခပဲတဲ့ခရစ်ချိုတော်ဖူချိုကေလာပမလာလက်ပကတူလမဝနာလက်ပချိုရပူလာဝိသဇူလက်ပဲ spps.org တစွာပဲတဲ့ခရစ်မင်းတမေ spps.org တစွာ apply နေတကေ